Jopo la majaji katika kesi ya madai limempata rais wa zamani wa Marekani Donald Trump na hatia ya kumnyanyasa kingono mwandishi wa jarida katika duka moja kuu la New York miaka ya 1990. Ni mara ya kwanza kwa bwana Trump kupatikana na hatia ya kuhusika na unyanyasaji wa kingono ambapo awali hakupatikana na hatia ya kumbaka Eugene Carroll katika chumba cha kubadilishia nguo cha Bergdorf Goodman. Mahakama pia ilimpata bwana Trump na hatia ya kuharibia jina kwa kuyaita madai ya mwandishi huyo kuwa ni uvumi na uongo na kuwa na mahakama hiyo iliamuru bwana Trump amlipe takribani dola milioni tano kama faida. Jopo hilo la majaji tisa lilifikia uamuzi wao baada ya mashauriano ya chini ya saa tatu usiku ya Jumanne. Katika nukuu yake, Bi anasema leo ulimwengu hatimaye unajua ukweli. Ushindi huu sio kwangu tu, bali kwa kila mwanamke ambaye ameteseka kwa sababu hakuaminiwa. Licha ya hivyo, wakili wa bwana Trump alisema rais huyo wa zamani anapanga kukata rufaa dhidi ya uamuzi huo. Hiyo ni News and Updates na mimi ni Adele Watts.